sobrang init ngayon grabe napatawa na lang ako sobrang init <clears throat> sa aking base, sa aking nabasa sa Facebook, sa aking friend na si Jun Ray, nabasa ko yung ano niya, yung message niya about dun sa sinasabi niya sa StreamYard. Medyo na, hindi nyo ba pick up yung mga text ko. At gusto niyang gawan ko siya or gawan ko ng video yung sinasabi niyang ano, tungkol sa Steam StreamYard. Paano i-connect? Paano nga ba i-connect ang StreamYard sa YouTube channel? Yun lang po. my channel. Junel Talvo. Sobrang init ng panahon ngayon. Grabe. Sobra. Init. Ngayong summer. Based sa aking um, basa sa Facebook, hindi ma-pick up ng aking kaibigan si John Ray is Vlog. Yung nagbablog ngayon. And tungkol sa stinger hindi daw niya mai-connect paano ba ang gagawin ito ba'y app or ano bang klase ito para mai-connect sa YouTube ang steam yard ay ito ay isang klase na na pang stream sa YouTube pag ikaw ay nagla-live para may imbita mo maimbitahan mo yung mga friends mo na YouTube din ang ginagamit sa pagla-live para pwede mo siyang invite sa iyong channel. Yun ang gamit ng spin wheel. Sa ngayon, hindi niya alam paano gamitin to. Ngayon tutulog ko kung paano gagawin. Pwede siyang buksan sa Google Chrome, sa Firefox, Safari, or sa Opera browser. Take note, ito ay pang desktop or laptop computer lang. Hmm. Hindi ko lang sure kung gumagana to sa mobile phone, pero ito ay subok na subok na sa paggamit sa desktop at sa laptop. Take a roll. Yeah! Ayun, pwede, pwede. Ah. Sa sa mga manonood dito ngayon explain ko sa inyo paggamit ng steam about paano gamitin siya uh, request by friend of Junray by his vlog sa kanyang channel then gusto niya malaman kung paano do i-connect ang steam sa kanyang pag-live sa YouTube Pwede rin itong gamitin sa mga Facebook account, sa Facebook page. Pero kalimitan maraming gumagamit nito sa mga YouTube account, kanilang pag-live sa YouTube. Marami sa mga sa mga tao hindi alam gamitin ang StreamYard. Ang StreamYard ay isang website na kung paano magparami ng subscribers sa YouTube. Pero kalimitan hindi alam ng iba nagla-live kung paano gamitin ito. Ganito pag setup po nito ah. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin. Siyang, pag naggawa kayo ng account sa steamyard meron siyang ano, ah, tawag dito, water link sa taas sa bandang kanan. Then, sa bandang kanan nakalagay doon ang steamyard Kung gusto niyo tanggalin ng watermark ng steamyard meron siyang purchase para bilhin niyo siya. Pero okay na yun kahit na meron siyang water mo sa bandang kanan, magagamit nyo naman siya na maayos to invite your friends habang nagla-live. Hindi yung kayo lang nag-iisa nagla-live. May kausap kayo dito pag nag-live kayo sa Steam Yard. So, papakita sa inyo sa pag-live. Pag ano siya, sa pag gawa nito. Ah, sa setup natin ngayon. Kailangan po pag nagbukas kayo ng SteamYard, bukas ang inyong YouTube account. Pagkabukas nyo po ng, eto, pakita ko sa inyo. Open ko yung Chrome, Chrome app sa aking Chromebook. Then, punta ka sa YouTube. Yan. Napansin nyo, hindi siya naka-login. Sa-sign in natin siya. I-refresh ko na. Set up mo siya sa yung ginagamit na account. Yan, gamitin ko yung account ko. Yan. Pagka-open ko ng account, um, stay mo muna siya punta mo siya sa your channel. Ito yung account ko. Then, pag na-open mo na yan, magbubukas ka ng new tab. Uh, bandang, sa bandang kanan, makikita mo may new tab doon. Pinutin mo yung new tab. Di magiging dalawang dalawang windows, ah, dalawang page ang lalabas sa inyong browser isang para sa YouTube at isa para sa gagamitin mong StreamYard para i-connect sa yung YouTube channel. Search mo yung StreamYard. Nagkamali pa ako ng spell <laughs> eh. <laughs> okay. Wait. Ayan. <laughs> Pagkapunta mo ng Yard, punta ka sa create account. Kung bago ka pa lang, create account ang gagawin nyo sa Steam Yard. Ayan. Napansin nyo, pumunta tayo sa create your account from Steam Yard. Ilalagay mo dito sa create your account, your email na ginagamit sa ngayon. Yung email na ginagamit niyo sa YouTube channel niyo po, yun ang ilalagay niyo. Hindi yung yahoo.com, hindi po siya gagana. Gmail account po ang gagana po dito. Tinry ko na rin yung dati, yahoo.com, ayaw gumana talaga. Gmail account talaga hinihingi ng Steam. Yari. Take note sa gagawin yung create account sa SteamYard kung ano ginamit nyo sa Google account nyo, sa Gmail account nyo, yun din ang ilalagay nyo sa SteamYard account nyo bago kayo bigyan ni SteamYard ng pin code sa inyong Gmail account. Wait lang ah, naghingi ng pin code galing kay SteamYard sa phone ko. Mula sa laptop, dito nyo makikita sa inyo messaging kung ano yung message sa inyo ni StreamYard. Ayan. Andito siya pumasok sa Google. Makikita nyo yung pin code. Okay. Kukunik nyo yan sa inyong laptop. Ayan. Ayan. Pindutin nyo yung send. Ayan. Antayin nyo yung send sa Google. Ayan, meron ako na-receive. Ayan. Tatype nyo mula doon sa phone nyo. Message for Google. I-type nyo sa laptop nyo yung anim na digit na nakuha nyo sa verification ng Google nyo sa phone. Yung 203344 yun ang itatype nyo doon sa yung code verification nyo. Yan. Pindutin ang next, then ah, successful connection to StreamYard. Pindutin nyo onward. Pindutin StreamYard. May makikita kayo sa bandang taas at ah, destination. Punta kayo YouTube channel. Slow! Oh. Yan, access. Gustong i-access nila yung Google account. Yan, Steam Payagan. Saan pinitin mo yung payagan? Yan, accessible <laughs> ngayon. Yan. Nakita mo? Tumulog na naman ng phone ko. na, acceptable na raw. Dito, ilalagay mo sa title mo o ano yung ilalive mo ngayon. Lagay mo live streaming. Katulad nito, sample ang gagawin ko dito, live streaming. Video. Yan, live streaming. Tapos sa description mo, ilalagay ah, ano, lagay mo kung ano yung ilalive mo. Uh, ano bang pag-uusapan nyo? Try lang. Ito, lagay ko try live streaming. Yan, ganyan. Siyempre, dapat naka-public. Privacy, public. Then, schedule. Pwede nyo siyang schedule for later. Ayan siya. Lalagay nyo kung ano-ano, thumbnails image. Thumbnails. Kaya may na-text. Si Junray na naman. <laughs> Ayan. Meron ako nakasave dito sa akin. Tinatawag na removable flash drive. Ayan. Removable flash drive. 64 GB TDK. May kuliko na siya. Ngayon, lumabas sa screen. Ganyan siya. Ganyan nyo. Punta kayo sa upload thumbnail, thumbnail image. Punta ka sa flash drive. Sa flash drive, makikita mo kung saan dyan yung, yung logo So, eh, dito ko siya nilagay. Ayan. Namimili ka ng iyong picture sa live stream. Yan, yung akin ang pamaga live streaming ganyan ang lalabas. I-apply mo siya. schedule for later or today. Ayan, malagyan mo kung anong schedule ng start ng inyong pagla-live sa YouTube. Kung anong oras. Pwede mo siyang palitan kung gusto mo yesterday ano or tomorrow. Ayan, lalagay mo yung date kung, kung kailan ka magla-live. Tapos or anong oras ilang oras tapos minuto kung AM or PM ka magla-live. Yan. Tapos dito sa taas may makikita ka 'di ba nakalagay ito yung YouTube channel nyo. Sa taas YouTube channel. Pwede ka pa magdagdag dito ng isa pa oh. Add destination. Pwede nyo i-connect yung Facebook page nyo habang naka-live ka sa YouTube. Pwedeng dalawa siya. Pero ang gagawin natin kasi bihira akong mag ano sa Facebook bihira ko gamitin ang Facebook account ko pag magla-live. Ang gagamitin natin ay YouTube. Create broadcast. Yan. Yan, na-create na yung ating broadcast sa StreamYard. Then, i-enter mo yung broadcast studio mo. Siyempre, dapat i-allow mo rin yung ano nyo, yung microphone ng inyong laptop or yung sa desktop o naka-desktop kayo. So ngayon, hindi siya naka-connect. Hindi kasi siya nag-green. Dapat nag-green yan kung gumagana. Your enter yung broadcast, no? Mic access hindi mo yung allow mic and camera access. Ayan. Nagtatanong si Chrome, Chromebook, kung i-allow ba yung inyong microphone, tsaka yung inyong camera. Siyempre, i-allow nyo yan para gumana. Ayan, umilaw na siya. Nakikita nyo yan, umiilaw na siya. Umiilaw na yung ilaw ng microphone. Ayan siya. Ayan, nakikita nyo. Kita na rin ako sa video. Ayan po ang itsura ng sa Steam Yard. syempre lalagay niyo ako nung di-display yung pangalan. Right, type yung pangalan niyo. relax, ganyan siya, ang tsura niya. Dito niya enter broadcast. Ayan, ganyan. May mapapansin ka na you are not a part a part of the stream yet. Click to add your audio and videos. I-add mo ito. I-add mo ito para ma-add to doon sa screen. Ayan. Nandun na siya. Now, mapansin kayo, dito, may dalawa siyang channel. Dalawang tao na nakalagay. Pwede yan dalawang channel ilagay. Sa ngayon, wala pa. Tsaka to, ganun din. Ito, pwede tatluhan. Ito, isahan. Tapos isang web page o yung YouTube channel na gusto mong tingnan or Facebook or anumang web page. Ito, dalawang channel, dalawang ka dalawa kayo mag-uusap at isang web page or tisilip kasi ibang web page. See? Dito makikita niyo dalawa yung kanyang ano, marami siyang pamimilian. Pwede rito ito katulad nito. Dalawang channel, pwede may ilagay. Pwede rin yung ayan ganyan. Kesa pa pag gusto niyo gawin niyan kailangan naka-online din yun yung friend sa kanyang channel, YouTube channel. Pwede rin kayo mag-invite dito na another channel, tatlohan. Pwede isang channel tapos isang yung sinusubscribe yung channel o yung gusto yung tignan na na YouTube channel or other website pwede rin. Dito, dalawang channel tapos isang web, web page. Dito, web page. Pwede mo silipin kung gusto nyo ipakita din sa channel nyo. Ingat-ingat kayo sa pag-broadcast ng ibang channel. Baka may copyright content. Pagka may violation nyo kung mangyari yon Tatlong violation sa YouTube. Copyright strike will be permanented. Close your YouTube channel. Ano siya? according to the rules of the YouTube policy, ganun yung nakalagay sa kanilang ano, uh, sistema ng patakaran nila. Tapos, banda dito, ilalagay mo kung anong gusto mo i-display dito. Dito, ilagay mo. Live streaming, sample. Live streaming. Ayan na. Sample natin, ilag gusto mong ilagay dito sa chat ay live streaming. Ayan. ilalagay mo siya dito sa baba, sa chat. Live streaming. Then, post mo siya. Chat. Pindutin mo yung chat. Yan. Yan. Lalabas na siya ng live streaming. Yan siya, live streaming. Then, i-add mo siya dito. Show in this screen para may pakita dito. Ayan. Ganun na nangyari. Nagkaroon siya ng live streaming. Yung chinat mo, mapunta dito sa screen ng monitor mo habang ikaw naka-live. Tapos yung pangalan ng iyong binabroadcast. Lalabas siya dito. Ngayon, naka-live ko sa StreamYard pero hindi pa yan nakapublish sa publiko. Para may publish mo siya, pindutin mo yung go live. Ito. Pindutin mo yung go live. Yan, pag pinindot mo yung go live, lalabas na yun sa YouTube channel. Ayan. Nandun yan. Pag may nakaganyan na kulay red, naka-live ka ngayon sa YouTube. Nandun na yan, naka-live. Then, kung gusto mo maka ma-check mo kung totoo nga naka-live ka sa YouTube, check mo dito. Ayan, punta ka sa YouTube. Puntahan mo yung channel mo. kita rito, naka-live ka dyan sa channel na yan. Ngayon, naka-live ka sa YouTube channel mo. Live ngayon yan dyan sa channel mo. Okay, okay, okay. Pag inopen mo ang channel mo, ganyan ang mangyayari sa live streaming mo sa YouTube. Yan. Hmm. Ibig sabihin naka-live ka nga channel mo. Then, Ta. Balik ka ulit sa StreamYard na konektado sa YouTube mo. Pag gusto mong tapusin ang iyong gusto mong mag-log out, i-disconnect ang iyong StreamYard. Siyempre, pinutin mo yung end broadcast. Ayan. End broadcast. Pinutin mo pa isa. Dalawang ano yan eh dalawang beses nagpapakita yan syempre good yan not now yan syempre hanggang dito na lamang yung may babahagi ko dahil sa gusto lang makita ng isa kong friend kung paano ginagawa pag-connect ng StreamYard sa YouTube. Siyempre, para ma, ano mo, malaman mong may lalag out yan punta ka dito sa SteamYard i-log out mo yung account mo yan, log out mo siya automatic disconnect din siya sa YouTube mo Ayan, protectado yung YouTube pati yung SteamYard account see ganun lang po ang pag-connect mo ng SteamYard sa YouTube channel mo gamit ang SteamYard Ngayon, hindi ko mat masasabi sa inyo kung kailan ko pwede i-add add yung iba kong friends dito kasi naka-offline yata sila ngayon. Try ko sa susunod kong gagawin video kung may i-add ko sila dito. Kasi uh, pinagawa lang sa akin tong video na to sa isang friends ko, isang vlogger na gustong matutunan paggamit ang StreamYard. Now, hindi niya alam kung paano paggamit kahit marami siyang subscribers sa ngayon. Siyempre, mas maganda pa rin pa nag-live ka, marami kang mga nakakasalamuhang ibang tao at yung talagang interesado sa iyong ginagawang video. Uh, for now on, ito lang muna ang ating ginawang video for today. Kasi dahil sa, dahil sa itong gustong matutunan aking isang friend na nasa ibang bansa ngayon.